ہوں میرا سوال یہ تھا کہ کیا کفر اور ایمان کفر اور ایمان کا حصول میرے ارادے سے وابستہ ہے یا اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ تمہیں ہدایت ملنی ہے تو مل کر رہے گی اور یہ لکھ دیا ہے کہ ہدایت نہیں ملنی تو نہیں ملے گی تو جن کو ہدایت نہیں مل رہی ان کا کیا قصور جی بہت اچھا سوال آپ نے فرمایا کہ بنیاد اس میں یہ ہے کہ انسان کے لیے ارادہ اور اختیار انسان کو دیا گیا اور پھر وہ ارادہ اور اختیار انسان کرے گا کیا جہد اور کوشش جد و جہد کرے گا والذین جاہد فینا فینہ لنا اللہ تعالیٰ نے بہت لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ کا سیغہ جو کہ عربی زبان میں عربی گرامر کے اعتبار سے پرزور تاکید جی۔ کے لیے آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ والذین جاہد فینا کہ جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہدایت پانے کی کوشش کرتے ہیں راہ راست پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں صراط مستقیم پر آنے کی کوشش کرتے ہیں لنا دینسول ہم اس کے لیے راستوں کو کھول دیتے ہیں اس کے سامنے اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں یہاں جو شخص کفر اختیار کرتا ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ قضا اور قدر کی وجہ سے مجبور ہو کر نہیں کرتا بلکہ اپنے ارادے اور اختیار کی وجہ سے وہ کفر اختیار کرتا ہے اور ہدایت کے راستے پر نہیں آتا اس لیے وہ وہ شخص مجبور نہیں تھا لیکن اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ شخص کفر کرے گا اور یہ شخص راہ راست پر نہیں آئے گا رہی یہ بات کہ جناب جب قضا اور قدر ایسی موجود تھی تو پھر تو بندہ بے بس ہوا جی ہاں۔ تو پھر ایسی صورت میں اس کا قصور کیا سزا اس کو کیوں دی جاتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہے فاعل اور ایک ہے خالق ان دو چیزوں میں فرق کرنا ہوگا مثال کے طور پر ایک بندہ اگر جو ہے بندوق بناتا ہے فیکٹری میں ایک بندوق بناتا ہے اور بنانے کے بعد اس سے ایک بندہ استعمال کرتا ہے اور استعمال کر کے ایک ہرن شکار کرتا ہے تو ایسی صورت میں بھون کر اس کا گوشت کھاتا ہے وہ شکار کرنے والا یعنی اس بندوق کو استعمال کرنے والا اور اگر اس بندوق کو استعمال کر کے وہ کسی بندے کو مار دیتا ہے تو وہ بندوق پیدا کرنے والے کو پھانسی پہ نہیں چڑھایا جاتا بلکہ اس بندوق استعمال کرنے والے کو پھانسی پہ چڑھایا جاتا ہے اس جی۔ لیے کہ جو کسی چیز کا خالق ہوتا ہے اس نے اس کو دونوں چیزوں کے لیے پیدا کیا اور اختیار دیا کہ چاہے تم اس سے کوئی اچھا جانور شکار کر کے حلال کھاؤ اور چاہے تم کسی انسان کو مار سکو تو ایسی صورت میں دونوں طرف سے سزا اور جزا موجود ہے لیکن اس انسان کے عمل پر اللہ تعالیٰ خالق ہے لیکن اعمال کا دار و مدار انسان کے عمل کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ بات بالکل کلیئر کر دی کہ حد ناہن نجدین اما شاکروں و